嗯，好啊，有。那我介绍什么？因为我上次介绍你怎么烘这个糯糯啊糯米糕呢？你冇看到我的烘炉系左的？其实我对你说，左了咗之后呢，里面呢系封满了没了嘅，没有空气嘅，完全没有空气嘅，所以好多时我知道嘛，我就刚刚想到的。 因为，呃，当我们烘东西的时候呢，呢度完全密封的，密封的烘炉就是这样的， <laughs> 不可以留空气的嘛，但要烘东西嘛。其实，以前我都说过那种东西，但是蛮重要的。为什么这样告诉你呢？因为嗱，我要告诉你一点，现在烘了烘了，里面系完全完全封闭的，所以呢，我要等它，比如说我差不多啊，里面的东西烘好了。 呃，當它烘熟咗之後咧，誒，可能裡面啲料料最裡面，不用咁么快拿出嚟，沒關係。但是你有一樣東西很重要嘅，你一定要做。什么东西啊？就是當呢個烘爐烘東西的時候，就是裡面佢密封嘅，完全没有空氣走出来的那种。完全咧就啊，密封的，所以呢樣很重要嘅，會影响到裡面會。 将你个炉烧掉咁，下次当你烘的时候，嗱一提索啦，因为我曾经试过，但是未有想到，我甚至都用筷子，用筷子喎，你睇我真系好笨嘅，我甚至要等一下，等它就快叮了啦，就快熟啦，等一下不用烘啦，但是我不需要快点拿出来，有啲时候里面其他，里面温着，里面其他盘子，其他慢慢热，慢慢热，咁啊然后咁啊。 哈呢，如果他现在不一致，我大概等几秒钟啦哈。你说嗯，OK，很快的啦那你看蒸一蒸噶啦。我呢个病经控了很久啦，控好了，完全控好来知了。本来我没有想到做给你们看的，这样我觉得蛮重要，真的蛮重要。因为你们嗯没有认真想到嗰种严重性蛮大嘅我控好了，完全控好了，嗱，你咩未有火了。 咁我要怎么做咧？吓，你听我多么笨蛋我。咁啊，我就知道啦，我就筷子。咁啊，筷子不行噶嘛，丢丢飞，咁啊，然后咧，筷子也是磨噶，也是不不卫生噶嘛。啊，个塑胶嘅也不可以嘛，塑胶系塑用嘅，它会溶掉嘛。你就说什么，就是啊，提你要方便嘅也可以，着个布嘅呢种系诶，好似啲伤口啊、包伤口嘅布质嘅。 今日然后呢，我们打开个炉，打开个炉就是这么简单。以前我没有想到，哎呦会着火噶啦！不会嘛？你没有火，它它哪里会着火？ <laughs> 所以用铁丝呢，有点不好呢，好像不怕它拖出个啲一点点丝出来，恶心嘛。所以你可以你多一个选择啦，布啊或者这个啊字也可以，就是。 因为它当它封闭了咗之后呢，里面没有空气嘅。当你没有火的时候啊，当它里面嘅东西冷却了，它就慢慢出水了。出水会影响到什么？就是那个炉了。因为呢，当你一封闭了，嗰啲水就里面就里面，咁啊里面就会令到後生呢啲呢啲咁啊滯，好容易烧掉啊！ 因为呢系蒸嘅东西，很容易有水分，令到它当你撒住弄的时候，啲水分完全没有清凉，它就会整个炉烧掉噶啦。虽 <laughs> 然呢样系蛮重要，本 <laughs> 来我要唔要提你们？我觉得真系要提的，不止提你们，要提我。有什么好处呢？就是这么简单啦。那个东西当我关起来系。 糜的，完全系封糜的，那么然后它熟了了嘛，那么我不不要，立刻拿出来吃嘛，可能里面不熟，没关系，咁我再灌两盆，啊，不可以，里面还不可以没有空气跑出来的，所以我就利用布啦，嗱，这样很简单，你以前我怎么这么笨啊啦，这样就 OK 啦，主要咧，给它有条裂缝。 渗空气出来，渗空气出，来，它里面就没有水分的了。当你没有放块布，它的水分就里面，诶，整个露丝了，咁呢个电炉嚟嘅，啲空气、啲水进入呢啲钉度。当你沙子一开的时候，它就会烧掉啊。所以呢样东西系蛮重要嘅。所以我以前好笨蛋，所以怎么笨蛋啊？吓，就是因为咧，吓。 未由想到啊呢、這個紅滷有呢種問題嘅，真係即係最近啲上頭，可能我最近用很多，我未有用鏡啦，成日完全爭你什麼用釘啦，所以我就啊喜歡它放冰這個滷啊，第一它沒有啲呢油逼出來嘛，很多油咁走出嚟，哎呦啱啱真真嘛，陣間房污住，咁啊然後啦，用個烘爐烘咧，所以個問題咧就，如果你們用微波爐。 用微波炉方法啦，但是我用烘炉呢，就是今天嘅心得，告诉你们，就是利用这个布，一条拉有空气走出来，所以变成了用五块钱不稳，好像掉下来，所以我想刚才做给你看的，我以前真好笨啊，成日都想唔嘛，后来觉得哎呀不可以又不卫生啊，什么什么，咁后来想到，哎呀用这个好这个 very good，嗱就是这么简单的，来看。 里面有条裂缝嘅，有条裂缝嘅，将啲空气咁样渗透出嚟。啊，我不用誇張告诉你問啦，如果你用了呢方法咗之後，呢個爐不會燒掉，完全不會燒掉。所以以前我有個爐，啊，爐通通燒掉了，有可能有百分之九十九，是呢個問題。因為當我们烘好嘅東西咗之後，你有立刻 拿出来，没有立刻拿出来，关了根本完全没有空气在里面，可能就里面慢慢给它腌，里面东西你不用拿出来嘛，给它慢慢腌。但你没有想到要给它空气，一定要一定要，如果没有那块布呢，给它空气渗出来呢，那那个两个就很容易吸收里面的水分，它就会消掉了。你看，我又唔怕啊，长期告诉你一样东西，你看那个龙，那度。 空噶呢度呢度里面系有個空缺噶，有呢呢度有個空缺噶。嗰啲空缺咧就令到呢個掣咧，很容易縮到水。因為你尾水咪跑出水嘛，咁啲水咪跑里面啦。咁啊，里面當你刹時一開的時候，嗰啲水分你又少掉，啊，冇有冇有完全留在啲水分浸透啲掣里面。當你開的時候。 就被烧掉了。所以当我们烘好东西的最重要加一块布，要多久？一天半天，明天都可以，没有艰难啦、啊。唔係等一下啦，幫你切掉。OK，我就食這裡啦，祝你們成功。